А, какие основные три качества вы ищете в своем будущем партнере? Наверное, хорошо чувство юмора. Mm-hmm. по-моему, наверное, только, <laughs> только это мне и надо. Какие три качества должны быть в вашем мужчине? чтобы он был добрый, верный и э, целеустремен, целеустремленный. Ну, наверное, скорее всего, верность, э, искренность, ну, в меру искренность, скажем так. Ну и, наверное, доброта ко мне. Э, качествами. Он должен быть образованным, он должен хотеть добиваться целей в жизни, развиваться эм, и любить детей. Эм, ну, чтобы он был честен ко мне, то есть, э, ну, чтобы ничего не скрывал, а э, доверие, чтобы я могла ему доверять, э, ну, взаимопонимание. Это внимательность, доброта и чувство юмора. Искренность, честность и чтобы любил меня добрый, чтобы любил детей, это самое главное должно быть, э, и чтобы ко мне хорошо <laughs> относился, ну такого, чтобы нежным был, ласковым. А, уверенность, ум и осознание того, чего он хочет. В принципе, щедрость, доброжелательность, любовь ко мне. Э, харизматичность, доброта и мужественность. Ой, я даже не знаю. <laughs> Ну, чтобы он умел хорошо ухаживать, чтобы он тебе доверял и был верным. Наверное, я добрый, наверное. Ну, еще повторю, чтобы любил, наверное, как бы, чтобы были чувства, наверное, как, ну, как-то в первую очередь, наверное, к женщине, я считаю. Девушке, партнерше, которой он будет там любить, заботиться. Ну, наверное, это стабильность, честность. возможность понимать партнера, ну, собственно, меня. Настойчивость, влюбленность, искренность, доброта и отзывчивость.